Bakar ikan. Bakar darat. Laut laut. Upload lah, upload lah. Eh? Nah, daging tak. Kumayu teh. Kumayu Iya, mano hayang kecapnya lebih silada. Bisa. Bisa. Hayang kecap, hayang kecap gitu.

Ya, tuh asin. Karawakan, ya karun karun. Nah. Iya, ya. mayang